encourage such young artists. It's all about to encourage our cultural officer. First of all, Mr. Brahm. बाद नो बहार चले गुलों में रंग भरे बाद नो बहार chale. चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले sectors and sir we were able to engage conducted around four such events. One we had जिसे चाहे थमा देता है वो चाबियां अपनी जिसे चाहे थमा देता है वो चाबियां अपनी खुदा हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता पुकारा जाता है ये गजल से चंद पढ़ रहा हूँ कि प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम कल्चर के आर्ट को कश्मीर की कल्चर वाली कश्मीर के नाम को चाचा लगा दिया एंड दिस वाज डेफिनेटली उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया ना केवल आप लोग बल्कि कॉलेज के सभी टीचर्स और प्रिंसिपल भी काबिल तारीफ काम कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह के जो आपके टैलेंट है उसको संवारने में आपको मदद की अपना कीर्ति ऐसे लोग हैं जो स्कूल के एक participant without any further delay आप सब जानते हैं वतन तेरे लिए come on the podium and receive आपके जुनू में another name goes for the principal green valley education please come on the podium श्री with the honor and the dignity Please come on the podium. Principal, the legend school of President Momentos. कि आपने देखा कि तकरीरी मुकाबला था ऐसे मेहमान मौजूद हैं हमारे पास सोच लो भी सरबरा है प्रिंसिपल साहिबा